ጤና ያስጥልኝ ሀገር ልጆች። ዛሬ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ የፈለግኩት በኦሮሞ ብልጽግና ውስጥ ላሉ እንዲሁም በአጠቃላይ ብልጽግና በሚባለው ፓርቲ ውስጥ ላሉ ሰዎች ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙዎቻችን የለውጡን ከሁለት ዓመት ጀምሮ እየሆነ ያለውን ለውጥ ደግፈን ከእናንተ ጋር አብረን ብልጽግና ብልጽግና ሸተን በሁሉም ነገራችሁ እየደገፍናችሁ ልንቃወማቸው የማያስፈልጉትን ደግሞ ለነፃነትና ለእኩልነት ለፍትህ ሲታገሉ ምናልባት የመጣውን ለውጥ ያደናቅፋሉ በሚል ሰበብ ጥያቄያቸው ወቅቱን የተከተለ ጊዜውን የጠበቀ አይደለም በሚል አላግባብ በሚመስል ሁኔታ ስንቃወማቸው እስከዛሬ አለን። አሁን አሁን ግን በተለይ ይህንን ለመናገር እኔ ያስፈለገኝ ወይ ደግሞ ያነሳሳኝ ሰሞኑን በኢዜማ ላይ እየተደረገ ያለውን አፈና በተለይም ኢትዮጵያውያኖች ስለ ዲሞክራሲና ስለ ፍትህ፣ ስለ እኩልነት የሚታገሉ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በርካታ ውጭም ሀገር በሀገር ውስጥም ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ይሄንን የሰከነ እንቅስቃሴ እያካሄደ የዜማ እንቅስቃሴ በመደገፍ ነው ብልጽግናን ላለመናገር፣ ብልጽግና ላለማስከፋት፣ የዶክተር አብይንም እርምጃ ላለማስከፋት አንዳንዴ በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ በዝምታን መርጦ የተቀመጡት ወገኖቻችን በሻሸመኔ እና በተለያዩ አካባቢዎች ሲጨፈጨፉ በኦሮሞ አክራሪዎች ወይ ደግሞ የተገዙ የሚሆኑ የሸኔ ኦነግ ሰዎች በሻሸመኔ ያ ሁሉ በደል ሲደርስባቸው መጮህ በሚገባን ልክ ያልጮህ ነው መናገር በሚገባን ያልተናግረው ወደ ሌላ እርምጃ ሊያስገባን በሚችል ልክ ያልሄድ ነው። ይሄ genocide ነው genocide አይደለም በሚል ክርክር እንኳ ብዙ ጊዜ ያጠፋ ነው። ይሄ ለሁላችንም የመጣ ኢትዮጵያን ምናልባት ሊያረጋጋ የሚችል ለውጥ አለና እሱን እንዳናደናቅፍ በማለት ነው እንጂ በወገኖቻችን ላይ የተፈጸመው ሰቆቃ በእውነት ከበደን ነው ወይም ሌሎች በደሎች ከደረሰበት ሰቆቃ እጅጉን የከፋ ነው። ዛሬ ስለ አኖሌ በምናወራበት እንደ ዶክተር መራራ ያሉ ሰዎች አኑሌን አግዝፎብን በሚሄበት ከከፋ ሁኔታ ነው አሁን ባለፉት ሳምንታት ዊትነስ ያደረግ የጉልቻችን ስቃይ። ይህን ሁሉ ጸጥ ያለው ምናልባት ኢትዮጵያ ይህንን መከራ ታልፍ ዘንድ በዝምታችን እናስችላ ይሆናል በማለት ነው። መንግስት ግን ምናልባት ይህን ዝምታ ምናልባት ይህንን ከሱ ጋር አብረን ብልጽግና ሆነን ብልጽግና ብልጽግና ሸተን የሚያደርገውን ሁሉ አይናችንን ጨፍነን የምንሄድ ከመሰሉ ስህተት ነው። በተለይ አሁን በአዲስ አበባ ላይ በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ የተፈጸመው አትሮሲቲ አንድን የከተማ ከንቲባ ይሄ ሁሉ በደል እንዲፈጸም ያደረገ የከተማ ከንቲባ አንስቶ የኤነርጂና የማዕድን ሚኒስትር አድርጎ ሾሞ ለሌላ ምዝበራና ለሌላ ጥፋት ከማዘጋጀት ይልቅ ራሱን አጽድቶ ይህንን በደል ግልጽልጽ አድርጎ አውጥቶ ይቅርታ ጠይቆ ነገሮችን ለማስተካከልና ለውጡን ለማስቀጠል መሞከር አለበት እንጂ ይህንን ሊያጋልጥ ይህንን እውነት ሊያወጣ ያለ የሰከነ ጠንካራ ፓርቲ አፍኖ እንዴ ከብልጽግና እና ከኢዜማ ቅርርብ ሌላ የትኛው ፓርቲዎች ቅርርብ ሊኖር ይችላል? ዶክተር አብይ ይሄ በጣም በጣም ያሳዝን ብዙዎቻችንን በለውጥ ውስጥ አለን ለውጡን እንርዳ የምንል ሰዎችን ያስከፋን ኢትዮጵያንም አደጋ ውስጥ የሚከት ምናልባትም ወደፊት እንዳንራመድ የሚያደርግ ነገር ነው። የአዲስ አበባው ኢሹ የአዲስ አበባ ሁኔታ ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግናም የአማራ ብልጽግናም የትኛውም ብልጽግና ፈለገም አልፈለገም የመላው የኢትዮጵያዊ ሀብት ነው። ማንም ኢትዮጵያዊ ወይዘር ጎንደሬ ይሁን ጎጃሜ ይሁን ሱማሌ ይሁን ትግሬ ይሁን ጋምቤላ ይሁን ኮንሶ ይሁን ሀደሬ ይሁን አዲስ አበባ ለማንኛውም ብሔር የሚሰጥ አይደለም። በተለይ እኛ የሸዋ ለኢትዮጵያ ቱለማ እያልን የምንንቀሳቀስ ሰዎች አዲስ አበባና ሸዋ በምንም መልኩ የአንድ ብሔር ሊሆን የማይችል ታሪካዊ መብት ያለን በሰነድ የተዘጋጀ በሰነድ ያለ እውነታ መሆኑ እየታወቀ እንደው ወቅታዊ ወይ ደግሞ ሰሞንኛ ለመሆን ብቻ ስልጣኑን ስለያዛችሁ የአንድ ብሔር አድርጎ ለመውሰድና የአንድ ብሔር ሀብት ለማድረግ ዲሞግራፊ እስከ መቀየርና ያንን አላስፈላጊ ሂደት ከመሄድ ይልቅ እውነታውን ተቀብላችሁ ሁላችንንም ወደ ሰላም ወደ ብልጽግና፣ ወደ ፍትህ ሊወስደን የሚችል የእኩልነት ጉዞ ከመሄድ ይልቅ እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ነገር ውስጥ መግባት ትክክል አይደለም። ይሄ ዳግም የጸብ rotation ውስጥ እንድንገባ የሚያደርገን ለማንም ሰላም ማያመጣ ምናልባት የዶክተር አብይንም መንግስት የመጨረሻውን የሚያደርግ አቅጣጫ የሚወስደው ፍጹም ኢ ዲሞክራሲያዊን እንቅስቃሴ በመሆኑ አሁንም ጊዜው አልረፈደም። በአዲስ አበባ ላይ በኮንዶሚኒዎችም አሁን የኢዜማ የጥናት ክፍል ያወጣውን መንግስት በ serious ተመልክቶ በዛ መግለጫ ሰጥቶበት ለዚህ responsible የሆኑ ሰዎች ወተው ይቅርታ ጠይቀው የሚያስፈልገውን ቅጣት ተቀብለው ሁኔታው የሚታረምበትን መንገድ ካልተፈለገ በስተቀር ዶክተር አብይ ወይም የብልጽግና ፓርቲ ይሄ ሲሪየስ ዲያሜጅ ያመጣል። ለውጡን ሊያደናቅፍ ይችላል። ምናልባት እኔ ለውጡን completely ሊያቆሙት ይችላሉ ብዬ ከምገምታቸው ወይ ደግሞ ከማስባቸው ነገሮች አንዱ ያለ ፍርድ ትክክለኛ ፍርድ እነ ጀዋርን መፍታት ነው። ይህ ዶክተር አብይንም የራስን personally ም ወይም የፖለቲካ ህልውና የሚገድል የኢትዮጵያንም ለውጥም ህልውናም የሚያቆም ይሆናል። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት አሁን በአዲስ አበባ ላይ በተሰጡ የተደረጉ atrocity ዎች፣ በደሎች፣ ወንጀሎች ለፍትህ ካልቀረቡ ሊቆይ ይችላል እንጂ የለውጡን እንቅስቃሴ completely ሊያቆም ሊገታ ስለሚችል መንግስት በአስቸኳይ ይህንን እርምት ወስዶበት መግለጫም ሰጥቶበት ኢዜማንም ይቅርታ ጠይቆ መላው የአዲስ አበባ ህዝብንም ይቅርታ ጠይቆ ወደፊት መራመድ መቻል አለብን። ይሄ እንደ serious case ታይቶ መንግስት respond ሊያደርገው ይገባል። Yes ፓርኩን እንፈልገዋለን። Yes አዲስ አበባ እንድትለማ እንፈልጋለን። ከሌላቸው ውስጥ ከሌላቸው ገንዘብ አጠራቅመው ኮንዶሚኒየም ይኖረናል፣ ነገ ልጆቻችንን ኮንዶሚኒየም ውስጥ እናሮናለን፣ ቤት ይኖረናል ብለው በችግር ውስጥ ያሳለፉ ሰዎችን አዲስ አበባዎችን ወደ ጎን አድርጎ ከእንግዲህ ራሳችሁ አጠራቅማችሁ ቤት ስሩ፣ ወይም በቡድን ተቧድናችሁ ቤት ስሩ፣ እስከ ዛሬ ያጠራቀማችሁት ለሌላ ሰው ተሰጥቷል ብሎ ማለት ወንጀል ነው። እንደ መንግስት እንደ ብልጽግና ወንጀል ነው የሰራችሁት። ይሄ serious ነው። ይሄ ምንም ከለውጡ አገንስት መቆም አይደለም። ይህ ለውጡን መደገፍ ነው። ማንም ተረኛ ሊሆን አያስፈልግም። ወያኔን የታገልነው እንደ ኦሮሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ወያኔ የታገልነው ትግሬ ስለሆነም አይደለም። ወያኔ የታገልነው ኢፍትሐዊ ስለሆኑ ህዝባችንን ስለበደሉ፣ ስላጭበረበሩ፣ ሌቦች ስለሆኑ፣ ሀገራችን ስለከፋፈሉ ነው። ብልጽግና ይህን ካደረገ በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ብልጽግና መልሰን የማንታገለው የማንዋደቅበት ምክንያት የለም። ለፍትህ የቆመ ስለ ብሔር አይጨነቅም። ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ባንዲራ ይዞ የሚያውለበልበው። ስለዚህ መንግስት ይሄንን በአስቸኳይ respond ሊያደርግ ያስፈልጋል። ከማፈን መግለጫ አትሰጡም ብሎ ከማፈንና ሆቴል ከመከልከል ነገሮችን ግልጽልጽ አድርጎ መታሰር ያለበት ይታሰር፣ በደል እየሰራ ያንን እንዲክስ ይቅርታ እንዲጠይቅ ማድረግ እንጂ በዚህ ዘመን ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ይሄ ሁሉ ጮኸን፣ ይሄ ሁሉ መንገድ ተጉዘን ትናንት እነ እስክንድር መግለጫ መስጠት ተከለከልን ሲሉ ብዙዎቻችን ከኔ ጭምር ሚዲያ ፍለጋ ነው ውሸታቸውን ነው እስከ ማለት ደርሰን ነበር። ምናልባት ብዙዎቻችን በዛ አፍረናል፣ እያፈርን ነው ማለት እችላለሁ። እኔ አፍር ያሉ በአዲስ አበባ ሁኔታ ላይ ጦርነት እንገባለን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ምናልባት ለዛ ከሆነ ይህ ጦርነት ከባልድራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ብቻ ጋር ሳይሆን ወይም ከኢዜማ ጋር ብቻ ሳይሆን ወይም ከአዲስ አበባ ህዝብ ብቻ ጋር ሳይሆን ከሁሉም ጋር ይሆናል። ለውጡን ለውጥ ብለን ለማስኬድ የምንታገለው ወይም ለብዙ ችግሮች ዝምታችን ነው ሀገራችን ወደ ዲሞክራሲና ሰላም እንድትሄድ ብለን እንጂ ሁሉም ነገር ሲጫነብን እንደ አህያ ተሸክምን ለመሄድ አይደለም። ስለዚህ ኦዴፓ ወይም በኦሮሞ ብልጽግና ውስጥ ያላችሁ ይህንን aware ልታደርጉት ያስፈልጋል። ትግል ትግል ነው። ከወያኔ ጋር የታገለ ህዝብ ከእናንተ ጋር መታገሉ አይቀርም። ስለዚህ ይህንን ቶሎ fix እንድታደርጉት እጠይቃለሁ። ብዙዎችም በተለይ ለሸዋ ለኢትዮጵያ ንቅናቄ ቱለማ ለኢትዮጵያ ንቅናቄ በምናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የሸዋ ሉዓላዊነትን አተኩረን የምንሰራበት የወደፊት እንቅስቃሴያችን ስለሆነ በዚህ ሁኔታ ምንም የምንለያየው ከሌሎች ኢትዮጵያኖች ጋር ስለሌለ ትኩረት ይሰጠው። ለኢዜማ መግለጫ፣ ለኢዜማ ጥናታዊ ጽሁፍ መንግስት መልስ ሊሰጥ ይገባል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ ሊሰጡ ይገባል። አለበለዚያ ለውጥ የተባለውን ነገር serious ችግር ውስጥ ይከተዋል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ።